Croeso i'r chweched fideo yn ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gyfynion data sydd ei hangen i rhedeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad 2 leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o farchnad 2 fel y dangosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y dylenni o'r enw Angen Gyfredol Nas Diwallwyd a rhaniad tai cymdeithasol fesul ystafelloedd gwely. Y mae'r ddwy ohonynt yn adran dau o'r adnodd. Gan symud i'r angen gyfredol nas diwallwyd, yn gyntaf, byddwch yn darparu data ar gyfer yr alwydydd sy'n wynebu angen gyfredol nas diwallwyd. Mae'r adnodd yn tybio y caiff yr angen hwn a'i ddiwallu dros 5 mlynedd cyntaf cyfnod yr LHMA. Mae'r data angen cyfredol nas diwallwyd ynghyd â chyfran o'r alwydydd o'r data angen newydd, fel y dangosir yn fideo 2, yn darparu nifer ychwanegol yr alwydydd y mae angen tai fforddiadwy arnynt. Mae tai fforddiadwy yn cynnwys rent cymdeithasol rent canolradd a pherchentiaeth cost isel. Bydd angen i chi fewnbynnu data ar gyfer pob un o'ch ardaloedd o'r farchnad 2 a hynny fesul nifer yr ystafelloedd gwely gan ymrywio un ystafell wely i bedair ystafell wely neu fwy. O fewn pob un o'r rhain, bydd angen i chi ddarparu 5 eitem data. 1. Aelwydydd cydd a gorlawn. Er enghraifft, Ystyr teulu cydd yw cwpl ifanc sy'n byw gyda'i rhieni mewn aelwyd orlawn, neu gallai fod yn gartref a llai o stafelloedd gwely nag sydd ei hangen ar y teulu i ysgoi achosion o rhannu anymunol yn seiliedig ar oedran a rhyw aelodau'r aelwyd. 2. Aelwydydd digartref mewn lletu dros dro. Mae'r rhain yn cynnwys y rheini mewn lletu bris neu lletu interim – yn ogystal â'r rheini sy'n cysgu ar y stryd, a phobl yr ystyrir ei bod yn unigolion digartref cydd, fel unigolion sy'n mynd o un soffa i'r llall, neu'n aros gyda ffrindiau neu aelodau o'r teulu heb unrhyw hawl i fyw yno. 3. Tai cymdeithasol eraill, er enghraifft, y rheini sydd ar y restr aros nad ydynt yn byw mewn tai addas ar hyn o bryd – ac nad ydynt yn perthyn i gategoriau 1 a 2, ond na ellir diwallu ei anghenion ar ddyddiad yr asesiad. Cofiwch beidio â chyfrif lwydydd yn y categoriau arall ddwywaith ar ôl eu cyfrif yng nghategoriau 1 a 2. 4. Tai rent canolradd. 5. Perchentiaeth cost isel – mae'n bosibl y gallai niferodd ar gyfer tai canolradd yn eich awdurdod lleol fod yn isel. Gallwch ddod o hyd i ddiffyniadau llawn yn y restr termau yn y canllawiau neu'r adnodd LHMA. Dylech ddefnyddio eich cyfrestrau tai lleol fel eich ffynonell ddata allweddol. Mae'n bwysig eich bod yn gweithio gyda'ch tîm atal digartrefedd a fydd yn gallu roi'r wybodaeth ddiweddaraf i gefnogi eich asesiad gan symud i rhaniad tai cymdeithasol fesul ystafelloedd gwely. Yma, mae'r adnodd yn pennu nifer cyffredinol ar y lwydydd rent cymdeithasol fesul nifer o ystafelloedd gwely. Gwneir hyn drwy ddod ar angen newydd a ddarannwyd i rent cymdeithasol a'r angen gyfredol nas stiwallwyd ynghyd. Caiff y data hyn eu cyflwyno yn habal 27. Dim ond pan fydd yr holl bynnau data a drafodir yn y fideo hwn a'r fideos cynharach wedi eu gwblhau y gaiff y tabl hwn ei lenwi. Mae rhan gyntaf tabl 27 yn dangos fesul nifer yr ystafelloedd gwely, rhaniad canran yr angen newydd a ddyrannwyd i rent cymdeithasol ym mhob ardal o'r farchnad 2. Mae tabal 28 yn caniatáu i chi gael rhaniad canran gwahanol er mwyn adlewyrchu unrhyw strategaethau tai a all fod ar waith gennych. Os byddai'n well gennych ddefnyddio'r data hyn, yna bydd angen i chi ddewis tabel 28 o'r cwmplen yma. Ar ôl i chi gwblau hyn, gallwch dicio'r blychiau priodol a dudalen flaen adran 2 gan gadarnhau eich bod wedi cwblhau'r gofynion data ar gyfer angen gyfredol nas diwallwyd a'r rhaniad tai cymdeithasol fesul nifer yr ystafelloedd gwely. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn AFDL cysylltnod lhma at llaw.cymru.com.